नमस्कार यह राजस्थान राज्य के बाड़गंज जिले के बाइक ब्लॉक की राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीमडा की तस्वीर है जहां मैं आनंदाराम झा के प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूं मेरी पोस्टिंग यहां 2017 से है जब से ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुई है उसके बाद लगातार दो बैच निकले हैं सीनियर सेकेंडरी के दोनों बार सौ प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहा है और नामांकन में करीब तीन साल में चार की वृद्धि हुई है मैंने ज्वाइन किया उस समय छियासठ का नामांकन था वर्तमान में आठ का नामांकन है जो कि बाड़मेर जिले का टॉप टेन में है और बाइक ब्लॉक में नंबर वन पे है साथ ही हमारे स्टाफ साथियों के सहयोग से गाँव वालों के सहयोग से भामाशाहों के सहयोग से स्कूल में भौतिक विकास भी करवाया है और शैक्षिक उन्नयन में भी बहुत सारा काम किया है इसके लिए समय समय पर क्लास टेस्ट लेना और बच्चों को मोटिवेट करना प्रतियोगिताएं रखना इस प्रकार के कार्यक्रम से क्या है कि बच्चों का मनोबल बढ़ा है और लगातार ब्लॉक लेवल पे बालिका प्रोत्साहन योजना में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में द लर्निंग सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली सोसाइटी में हमारे विद्यालय के बालक बालिकाओं का चयन है वो हर साल होता आया है और साथ ही ग्राम पंचायत और भामास्वामी के सहयोग से तीन सालों में करीब करीब पचास पचपन लाख का भौतिक विकास भी करवाया गया है जो आपके सामने ये भामाशाह डल राम जी की ओर से जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इनके अलावा ग्राम पंचायत के द्वारा लगभग 50 लाख से ऊपर का काम हुआ है और नए जो भवनों की कमी थी वो भी हुआ है टिन सेट हुआ है मंच का निर्माण हुआ है और सुंदर सा गार्डन लगवाने में सुंदर गेट बनाने में चार दीवारी बनाने में सबका सहयोग रहा है और वार्षिक उत्सव के दौरान एलुमिनियम का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा विद्यालय लगातार उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है सारे तो अनेक टेस्ट भी होते हैं यहाँ पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक और खेल संबंधी कार्यक्रम भी होते हैं हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों का खेल में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी काफी चयन हुए हैं यहाँ इस विद्यालय में मैंने वो सब कुछ पाया जो मुझे एक बहुत ही अच्छे विद्यालय से जिसकी उम्मीद रहती है